米印この動画で紹介されているインストール方法は Firefox でのみ可能な方法です。チャンネル制作者のパソコンの都合上この世。うになってしまったことを深くお詫びいたします。 皆さんこんにちは。今日は Firefox の利用者にのスクリプトという拡張機能の追加を推奨するという話をさせていただきます。本チャンネルでは、パソコンが苦手な方に向けて発信している情報がたくさんありますので、チャンネル登録お願いします。では、 今日話す内容は、スクリプトとは何かのスクリプトとは何かブラウザー標準装備のスクリプト停止機能ではいけないのかのスクリプトのインストール方法の4つです。スクリプトとは何かを簡単に理解していただくには、 通常のプログラムとの違いについて簡単に理解していただく必要があります。コンピューターは通常0と1の2進数で構成された言語を使用しています。この言語であれば、コンピューターが直接理解可能となります。この言語を機械語と言います。 通常のプログラムの場合、コンピューターには理解できないのでコンバイラーと呼ばれるソフトウェアを使用して機械語へ変換する必要があります。しかし、スクリプトの場合は、機械が直接理解可能な言語を使用しているため、コンバイラーは不要です。 簡易的なプログラムを実行することに最適であることから普及しました。しかしこのスクリプトを悪用して、プライバシーを侵害しようとする悪人が現れました。続いて、のスクリプトとは何かを解説します。のスクリプトとは、 Firefox の拡張機能つまり、Firefox をパワーアップさせる機能の一つで、これをインストールすることによって、信頼できないサイトにすべてのスクリプトを停止したり、危険なスクリプトを自動的に停止できます。さらにこの拡張機能は、 同様の機能の拡張機能より優れています。その証拠に PC ワールドワールドクラス賞を受賞しています。ブラウザー標準装備のスクリプト停止機能では、同様の種類のスクリプトの停止をすべてのサイトで実行してしまいます。 この機能を最大限に実行することでサイトが正常に動作しなくなります。つまり、危険な可能性のあるスクリプトのみを停止することはできません。しかし、のスクリプトであれば、特に設定しなくても危険な可能性のあるスクリプトのみを停止することができます。